打拳时的不同类型。韩老师，昨天我喝酒喝多了，咱俩一会儿随便玩玩。哦，随便玩玩，随便玩玩。停停停停停！你你这不随便玩玩，你往死里打呀？没发力啊，韩老师，就是随便玩玩。好吧好吧好吧。又没事吧？我可没使劲啊，我这昨儿啊是闹肚子，我这发不上力的。哎，没事没事，闹肚子难免的。 没有撤退可言。哎，韩老师，没事吧？没事吧，韩老师？没事，没事。咱喝酒可使不上来劲儿。没事。哎呀，喝酒了不在状态，使不上来劲儿，我得闹肚子，发挥失常。那赶紧再，约。赶紧再，我先走。了。哎，我你别送了啊，别送了。